Paragraf 4. Əmək alətləri necə meydana gəldi? Ən qədim insanlar əmək alətlərini əsasən daşdan düzəldirdilər. Ona görə də bəşər tarixinin ilk dövrü daş dövrü adlanır. Daş dövrü 3 mərhələyə bölünür. Qədim daş dövrü, orta daş dövrü, yeni daş dövrü. İnsanlar əmək alətlərini ilk vaxtlar sərt daşlardan hazırlayırdılar. Sonralar əmək alətlərini asanlıqla parçalana bilən çaxmaq daşından, vulkanik şüşədən hazırlamağa başladılar. İnsanlar bu materiallardan kəsici alətlər, nizəyə bənzər silahlar düzəldirdilər. Daşı daşa vurmaqla onları xırda hissələrə parçalayırdılar. Parçalanmış daşın iti tərəfi ilə əti kəsib doğramaq, sümükləri sındırmaq, ağacların ucunu itiləmək mümkün idi. Belə iti daşlardan düzəltdikləri əl çapacağı və ağac dəyənək vasitəsilə insanlar özləri üçün qida əldə edirdilər. Orta daş dövründə əmək alətləri xeyli təkmilləşdi insanlar ox və kaman ixtira etdilər. Ovçuluq insanların həyatında mühüm yer tutdu. Ox və kaman iri təhlükəli heyvanları uzaqdan asanlıqla ovlamağa imkan yaradırdı. Sümükdən harpun adlanan alətin hazırlanması balıq ovunun daha da asanlaşmasına səbəb oldu. Qədim insanlar nizə, ox və kamanla heyvan ovlayırdılar. Harpunla balıq tutur, sümüyündən iynə, ox ucluğu düzəldirdilər. Orta daş dövründə insanlar əkinçiliklə və maldarlıqla da məşğul olmağa başlamışdılar. Yeni daş dövründə qədim insanlar əmək alətlərini daha da təkmilləşdirdilər. Onlar ağacdan düzəltdikləri ucu şiş alət, toxa ilə torpağı yumuşaldıb toxum əkir, heyvan sümüyündən hazırlanmış oraqla məhsul biçirdilər. Min illər bundan əvvəl insanlar metalı kəşf etdilər. Mis qədim insanın tanıdığı ilk metal idi metal emalının kəşfi daha mükəmməl əmək və ov alətlərinin meydana gəlməsinə səbəb oldu. İnsanların həyatı xeyli dəyişdi. Lakin mis yumuşaq metal olduğuna görə ondan hazırlanmış əmək alətləri tez korlanırdı. Buna görə də qədim insan daha möhkəm alətlər hazırlamaq üçün daim axtarışlar aparırdı. Zaman keçdikcə o mis əridib tərkibinə müxtəlif maddələr qatmaqla tunç əldə etməyi öyrəndi. Tunç misə nisbətən möhkəm metal idi. Tunc alətlərdən istifadə insanların həyatını asanlaşdırdı. Əkin sahələri genişlənir, məhsuldarlıq artdı. Tunç dövründə insanlar bağçılıqla, bostançılıqla, üzümçülüklə və şərabçılıqla da məşğul oldular. Arxeoloqlar ölkəmizin bir çox yerlərində qazıntılar aparan zaman ağacdan, misdən və tuncdan düzəldilmiş əmək alətləri, bəzək əşyaları, silahlar, qablar və başqa əşyalar aşkar etmişdilər. Əmək alətləri içərisində ən əhəmiyyətlisi xış idi. Beləliklə, əmək alətlərinin köməyi ilə insanlar özlərini qida ilə daha yaxşı təmin edirdilər. Sonralar insanlar tunca nisbətən daha möhkəm və keyfiyyətli metal dəmiri kəşf etdilər dəmirdən mükəmməl alətlər düzəldildi. Belə əmək alətləri ilə bərk torpağı şumlamaq, kanallar və arxlar çəkmək və digər işləri görmək daha asan idi. İstehsal olunan məhsul sürətlə artırdı. Daha nüfuzlu insanlar, tayfa başçıları, kahinlər artıq qalan məhsulu mənimsəyib varlanırdılar. İnsanlar arasında bərabərsizlik yaranırdı. Beləliklə cəmiyyətdə varlılar və kasıblar meydana gəldi. Cəmiyyət inkişaf etdikcə bərabərsizlik daha da dərinləşdi. Bərabərsizliyin nəticəsində sonralar dövlətlər yarandı. Dövlətin yaranmasında bərabərsizliyin nə üçün vacib olmasını siz gələcək dərslərdə öyrənəcəksiniz.